inaweza kusababisha matatizo ya akili ambayo mojawapo ni msongo wa mawazo, lakini pia inaweza ikaleta tatizo lingine ambalo tunasema wasiwasi uliopitiliza, ambao kwa sasa hivi ni kitu ambacho ni kipo sana kwenye jamii. Kitu ambacho wengi hawafahamu ni kwamba wasiwasi unapozidi kiasi kile ambacho binadamu yote anahitaji, basi hapo tayari inakuwa ni tatizo. Wapo baadhi ya watu ambao tayari wameanza kuona athari za kelele chafuzi katika maisha yao ya kila siku kwa kushambuliwa na magonjwa mbalimbali ikiwemo kushindwa kupata usingizi. Kelele, mimi mwenyewe naumwa kwanza na sukari na presha, na watoto wa shule hapa na mtoto wa kazini pia anaenda, kwa hiyo inakuwa matatizo hapa hata mpaka saa nane, kuanzia saa nane naanza makelele, spika zinaanza makelele, manake mpaka tusikilizane tomundani Kwa hiyo watu wanaenda kazini, tuna watoto wa shule, tuna watoto wadogo, kwa hiyo kulala pia kwa kero na mama mko wangu pia sasa hata kumlea nashindwa, sababu inabidi niende kuweka kwa watu wengine, unaona kutokana na kelele zao, athari inazopata watoto wangu wanashindwa kwenda shule, tunashindwa kufanya kazi za mchana kwa sababu tunakesha usiku kucha kwa kusikiliza makelele yao. Hiyo ndo adha kubwa ninayoipata. Inaniathiri kiafya, inaniathiri kisaikolojia, kwa sababu nashindwa kufanya shughuli zangu. Kama ilibidi nimwamishe mzazi wangu, mama yangu mzazi, kwenda kwa ndugu yangu kutokana na kuwa na ugonjwa wa moyo, ningeomba mamlaka husika ichukue hatua za kisheria kwa sababu kuathirika kisaikolojia, mtu unaweza kushindwa kufanya kazi. Pamoja na athari hizi, viongozi wa mitaa wana mchango mkubwa katika kutatua tatizo hili, ambapo baadhi yao wameanza kuunda kamati zinazotoa elimu kwa wananchi juu ya athari za kelele chafuzi. Ah, sisi kama viongozi kwamba tunajitahidi sasa kwenda kwenda kwenda maeneo yenye kuleta usumbufu kwa wananchi, studio, sehemu ya makanisa, kuongea na wahusika ili waweze kupunguza zile sauti zao ili kuweza ku, kuwapa wananchi utulivu. Lakini pia tumejaribu kuunda kamati mbalimbali kama kama kwenye mtaa ili kuweza kusaidia mtaa maeneo yenye changamoto, basi kamati ziweze kutusaidia ziweze kutusaidia hizi kuweza kudhibiti Mm, hizo mm, kelele katika maeneo mbalimbali, lakini kiujumla ni kwamba sisi tunarudi pale pale kwamba NEMKID wenye mamlaka ya, ya kwa mujibu wa sheria wamepewa kwamba wasimamie hilo zoezi ili kudhibiti kelele sauti ambazo wao ndio wenye, wenye kujua kwamba ni studio, kwamba inatakiwa haiza kwamba volume hiyo kiasi gani, ni kwenye kanisa, utaratibu gani ufuatwe. Kwa tuna sisi tunachosema kwamba kwamba NEMKI wa, wajaribu kuchukua hatua ili kuweza ku, ku, kuondoa usumbufu au hadha ambazo wananchi wanazopata, na ninapozungumza mimi sisi nizungumzie kwenye mtatu wa Mlimani kwamba kiujumla kuna maeneo mbalimbali hata kule mjini na makelele ambayo hayastahili haya, lakini bado yanakuwepo, yanaleta sengine usumbufu na changamoto nyingi. Baraza la Mazingira Kanda ya Kaskazini NEMKI limeanza jitihada ya kukabiliana na kelele chafuzi, ikiwemo kubaini maeneo yenye kelele zinazozidi kiwango kwa kutumia kifaa maalum cha kupimia sauti kiitwacho sound meter ambacho kwa mchana huruhusu desibel 90 na usiku desibel 40 na zaidi ya hapo huhesabika kama kelele chafuzi. E, eh, ofisi ya Baraza la Taifa la Uhifadhi na Usimamizi wa Mazingira Kanda Kaskazini tumeendelea kupokea malalamiko ya sauti kutoka maeneo mbalimbali kwenye maeneo ya ibada, misikiti, makanisa, kwenye maeneo ya burudani, maeneo ya baa, kwenye lonji, kwenye maeneo ya gereji, maeneo ya biashara mbalimbali kuwa kelele chafuzi kubwa ambazo zinazidi vile viwango vilivyoainishwa kwenye kanuni yetu ya mazingira ya udhibiti wa mitetemo na sauti ya mwaka 2015 na tumezidi kuchukua hatua kwa kuwaelimisha, na wakati mwingine tunawapa oda kupunguza kulingana na vile viungo vyetu vya sauti. Elimu ya juu ya utambuzi wa kelele chafuzi ni moja ya vitu vinavyohitajika ili kupata uelewa wa madhara yatokanayo na kelele hizo ambazo zimekuwa na athari za kimazingira na kibinadamu. Uh, swala la kelele chafuzi ni swala ambalo pia linahitaji elimu. kutoka Kigali au kutoka Bujumbura hasa anaenda Dar es Salaam, anaenda kufanya nini? Anakuja hapa karibu Mwanza, anakamilisha mahitaji yake ya kiuchumi, anatoka Kisumu, anatoka Bukoba. Kwa hiyo mimi nacho nachotaka kuwasisitiza ni kwamba huu uwekezaji unaofanywa hapa sio uwekezaji wa mrabaha, ni uwekezaji ambao una malengo ya kiuchumi na kibiashara na kubusta uwekezaji wa mipaka ya ndani mpaka ya mipaka ya nje ya Tanzania. Ujenzi wa kivuko hicho unatekelezwa na kampuni ya Songoro Marine Transport ya wilayani Ilemela mkoani Mwanza. Hapa mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo Meja Songoro ameahidi kutekeleza mradi huo kwa wakati. Tumejipanga kikamilifu kuhakikisha kivuko hichi kinakamilika kabla ya tarehe 30 ya mwezi wa 4 mwaka 2023 kama tulivyokuwa tumekubaliana na TEMESA. Kivuko hicho kitakuwa na uwezo wa kubeba abiria 800, kati yao abiria 400 wakiwa wamekaa na abiria 400 wakiwa wamesimama. Kitaweza kubeba tani sabini za mizigo yakiwemo magari madogo 22, na ukubwa huu ni mara mbili ya kivuko cha MV Ujenzi chenye uwezo wa kubeba abiria hamsini tani tano za mizigo na magari mbili kinachotumika hivi sasa. Wilson Elisha, Star TV, Mwanza. Serikali imesema imetoa shilingi bilioni mia moja kwa ajili ya ujenzi wa vyuo vya ufundi stadi VETA katika wilaya zote nchini ili kuwezesha wanafunzi wanaoshindwa kuendelea na elimu ya juu kuweza kupatiwa elimu ya ufundi ambayo itawezesha kushindana katika soko la ajira kwa kujiajiri. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Shaban Lupimo. Akizungumza katika mkutano wa hadhara uliofanyika kwenye kata ya Nkololo wilaya ya Bariadi mkoani Simiyu, naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Omar Juma Kipanga anasema ujenzi wa vyuo hivyo vya ufundi utawezesha watoto wengi wa Tanzania kupata elimu ya ufundi ambayo itawasaidia kujiajiri na hivyo kujipatia kipato. Wanaweza wakamaliza darasa la saba wasiendelee na sekondari, sivyo? Wakamaliza kidato cha nne wasiendelee na nini, na sekondari wakamaliza kidato cha sita wasiendelee kwenye vyuo vikuu, sivyo? Sasa mama, niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Mama ametoa bilioni mia moja. Makofi mengi kwake. Tunakwenda kujenga vyuo vya VETA katika kila wilaya katika nchi, haijawahi kutokea toka ulimwengu umbwe. Makofi mengi kwa mama Samia tafadhali. Mbunge wa Bariadi mhandisi Andrea Kundo akizungumza kwa niaba ya wakazi wa Bariadi anasema hatua hii itasaidia kutatua changamoto ya ajira kwa vijana. Sema ijengwe kijiji gani? Tuna Mwamoto, tuna Nkororo lenyewe, tuna Chungu, tuna Bubale. Kwa hiyo popote pale kijengwa, mimi niko sawa, lakini tuna wataalamu, wataalamu wetu ndo wanatushauri Kazi yangu ni kutafuta fedha na kuzileta, na namna ambavyo mbunge wenu amekuwa akipambana kwa ajili ya wilaya hii, tuliona mradi huo uje hapa Nkololo. Aidha, Waziri Kipanga akiwa katika mahafali ya shule ya sekondari Kusekwa ya mjini Bariadi, anapoongeza sekta binafsi kushiriki katika maboresho ya sera na mitaala ya elimu nchini. Shaban Lupimo, Star TV, Simiyu. Wanafunzi wa shule ya sekondari Mama Maria Nyerere iliyopo kata ya Nyambreti wilayani Serengeti mkoani Mara wamelalamikia ukosefu wa madawati, hali inayowalazimu kubeba vigoda kwa ajili ya kukalia darasani. Sospita Maribirika na undani wa habari hii. Wakiwa katika hali ya kukata tamaa, wakiandika darasani, ndivyo maisha yao ya kila siku yalivyo. Wanafunzi hawa adha wanayoipata, ili mradi tu wapate elimu ya maisha. Yani inatupatia sisi hali ngumu, tunashindwa kusoma kwa sababu ya ukosefu wa viti. Tunafanya mtihani kwa mtu umepangilia alfabeti zako vizuri, lakini kutokana pale unapoandikia chini unakuwa umekosea na kusababishia wewe kufeli. Anakataa kuja shule kwa sababu anakaa chini, hawana sehemu ya kuandikia kuandikia chini Hii changamoto tunayoipata kutokana na kukaa chini na kuwasili sana kielimu. Ukosefu wa maabara na mabweni unatajwa pia kuwa kero kubwa, hasa kwa wanafunzi wa kike kutokana na kutembea zaidi ya kilomita kumi na sita kuisaka elimu. Yani kama maabara zote hatuna ya fizikia, chemistry na biology. Kama sisi form 4 hilo swali la tunavyotoa si then kwetu hatuna mabweni, tunaomba utujengee mabweni ili tuweze kusoma kwa bidii na tuweze kufaulu. Mkuu wa shule hiyo Magabe King'ale anakiri shule yake kukabiliwa na changamoto nyingi na anaiomba serikali kufanya juhudi za maksudi kunusuru hali hiyo. Maabara zetu zote tatu bado ni changamoto kwa shule hii. Hatuna maabara ya fizikia maabara ya biolojia, lakini vile vile hata ya kemia pia. Kwa hiyo tunapata kazi sana katika kujifunza kwa vitendo, lakini vile vile tuna changamoto ya hosteli. Wanafunzi wetu wengi wanatoka mbali, hiyo inatupelekea sisi kuweza kufanya vizuri sana katika mitihani yetu na hususan mitihani ya kitaifa. Nikiripoti kutoka Serengeti, Hospita Mabilika, Star TV. Wananchi milioni moja nukta sita katika mkoa wa Mwanza wamefanikiwa kuchanja chanjo ya uviko 19, idadi ambayo inakamilisha lengo la kitaifa la utoaji chanjo kufikia asilimia 87. Sharifa Suleiman taarifa yake inafafanua zaidi. Kikao cha tathmini ya chanjo ya uviko 19 na uhuru wa mwendelezo wa kuripoti taarifa hizo kwa waandishi wa habari, na kutumia nafasi hii mganga mkuu wa mkoa wa Mwanza Dr. Thomas Rutachunzibwa kueleza hali halisi ilivyo kwa sasa. Kwa hiyo tumeshachanja takriban watu milioni moja na laki sita. Kwa hiyo tunayo kazi kubwa, Mheshimiwa Mwenyekiti, kushirikiana na kundi hili la wataalamu walioko mbele yako kuhakikisha kwamba tunaelimisha jamii kuhakikisha kwamba au watu laki mbili ambao tumewabakiza tunawafikia ndani ya muda mfupi na wanapata chanjo na mkoa wetu unakuwa salama na nchi yetu inakuwa salama. Kikao hiki kilichoratibiwa na chama cha waandishi wa habari mkoa wa Mwanza na kufadhiliwa na shirika la Internews kupitia mradi wa Boresha Habari, mwenyekiti wa chama hicho Edwin Soko anaona kuna haja ya waandishi kuendelea kuripoti kwa kuwa COVID-19 bado ipo vilevile wao kupata uh, elimu bora ya namna ya kuandika habari hizi za uviko 19 kwa sababu uh, janga hili la uviko 19 na chanjo yake uh, imekuwa ni msamiati mpya umekuja, kuna hitaji weledi wa kufanya uh, coverage au wa kuandika habari hizo. Sasa kizuri hawa walioshiriki leo ambao ni wanachama wa Mwanza Press Club tumewafundisha sasa namna bora ya kuweza kuandika habari zinazohusiana na wachanjo ya uviko 19. Hapa unaelezwa umuhimu wa jamii kutambua ugonjwa huo upo, ikiwemo kuendelea kuchukua tahadhari zote kujikinga na ugonjwa huo bado nafasi ya kuendelea kuchanja ipo kwa sababu dawa hizo zipo au chanjo hizo zipo. Wananchi wanaweza wakaendelea kuchanja ili kujiweka sawa. Huwezi jua, unaweza ukasafiri kwenda mbali au ukapata safari eneo ambalo lina changamoto ya uviko. Kwa hivyo utakapokuwa umechanja, umekamilisha dozi, maana sio kuchanja tu peke yake, itakusaidia kwa kiasi kikubwa kujiweka, sababu kwa namna ambavyo inaonekana inaonekana kama uviko 19 kama haupo kama vile iko silence, lakini bado tatizo lipo. Kwa hiyo ni kuendelea kuchukua tahadhari, sio tu kwa uviko 19, hata kwa Ebola pia ambao tunaambiwa wenzetu wa Uganda tayari imeshaingia. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na ofisi ya mganga mkuu wa mkoa wa Mwanza, wilaya ya Ukerewe imeongoza kwa takwimu za uchanjaji kwa asilimia 98 na kuvuka lengo la asilimia 76 uchanjaji kwa mkoa wa Mwanza. Sharifa Suleiman, Star TV, Mwanza. Wakazi zaidi ya laki moja waliokuwa wakikabiliwa na ukosefu wa huduma ya maji katika halmashauri mbili za Musoma na Butiama mkoani Mara wanatarajiwa kuondokana na adha hiyo baada ya mradi wa maji wa Mgango Kiabakari kuendelea kujengwa kwa kasi zaidi. Habari zaidi naye Sadik Hunga. Mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mgango Kiabakari, mhandisi Cosmas Sanda ametoa kauli hiyo na kuongeza kuwa mradi huo unataraji kutoa huduma ya maji kwa wakazi hao ifikapo mwezi wa pili mwaka ujao. Tumeanza utekelezaji wa, <clears throat> wa kata moja, lakini tunaendelea katika kata ya Tegeruka. Tumeanza kata ya Mgango, ila tunaendelea kata ya Tegeruka na maeneo mengine ya Kiriba, Bwai Kumsoma pamoja na Bwai Kutururu na maeneo yote ambayo yatapata huduma ya maji kutoka kwenye mradi huu. Hatua hiyo itakwenda sambamba na kuvifikishia vijiji vyote vilivyoagizwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alipoweka jiwe la msingi katika mradi huo. Na maelekezo hayo tumeshaanza kuyafanyia kazi katika mradi huu. Uh, tuna fedha kiasi cha bilioni zaidi ya kumi kimebakia kwa maana ya uh, kwenye ujenzi. Kwa hiyo hizo tutazipelekea tutazipeleka katika kupeleka huduma kwenye maeneo ya vijiji ishirini na tatu vilivyobaki. Kwa ujumla, mradi wa maji, mradi wetu unaendelea vizuri, progress iko vizuri, tuko asilimia sitini na saba uh, kwenye matenki tume tumejitahidi, tumeshafikia matenki yote ambayo yatakiwa kujengwa. Kauli hizi zinapokelewa vyema na viongozi katika halmashauri hiyo, huku mkuu wa wilaya ya Msoma Dr. Alfani Aure akimtaka mkurugenzi wa mamlaka hiyo na mkandarasi mshauri kuharakisha utekelezaji wa agizo la Mheshimiwa Rais. Kweli kamati yangu na mimi mwenyewe tumeridhika na ujenzi unavyoendelea, unaendelea vizuri, ila tumemwambia mhandisi e, aendelee kuwakumbusha kumkumbusha mkandarasi aongeze kasi ya ujenzi, kwa sababu kuna baadhi ya maeneo e, walikuwa wanahitaji approval kutoka wizarani. Mimi kwa ujumla namshukuru sana Mama Samia Suluhu kwa kutuletea huduma ya maji unaendelea, kandarasi wako site na mradi unaendelea vizuri. Tunamshukuru sana kwamba ametuletea mradi wa bilioni sabini. Kwa hiyo wananchi wote watapata huduma ya maji safi na salama. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mgango Kyabakari inataraji kutumia zaidi ya shilingi bilioni kumi zilizosalia katika bilioni tano kuvifikishia vijiji vyote vilivyo nje ya mradi huo huduma ya maji katika halmashauri za wilaya ya Msoma na Butiama mkoani Mara. Sadiki Unga, Star TV, Mara. Halmashauri ya jiji la Mbeya imepokea shilingi milioni 260 kutoka serikalini kwa ajili ya ujenzi wa vyumba 13 vya madarasa katika shule sita zenye changamoto ya upungufu wa vyumba hivyo. Taarifa zaidi huyu hapa Laudence Simkonda. Karibuni. Hayo yamebainika katika uzinduzi wa miradi ya ujenzi wa vyumba hivyo katika shule ya sekondari Mwakibete kama anavyobainisha mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo Trifonia Kisiga. Halmashauri ya jiji la Mbeya imepokea jumla shilingi milioni 260 kwa ajili ya ujenzi wa vyumba 13 vya madarasa kwa shule sita za sekondari za serikali. Mheshimiwa mgeni rasmi, fedha hizi zimeelekezwa kwenye shule zenye upungufu mkubwa wa vyumba vya madarasa kwa ajili ya kupokea wanafunzi wa kidato cha kwanza mwaka 2023. Kwa upande wake mkuu wa shule ya sekondari Mwakibete Tumaini Kayuni amesema bado kuna changamoto ya msongamano wa wanafunzi darasani katika shule hiyo. Faida za mradi: moja, kupunguza upungufu wa vyumba vya madarasa uliokuwepo kutoka vyumba saba hadi vitatu kupunguza msongamano wa wanafunzi darasani, hivyo kurahisisha tendo la ufundishaji na ujifunzaji. Tatu, kuleta mvuto kwa wanafunzi na walimu, hivyo kudhibiti utoro shuleni. Mkuu wa wilaya ya Mbeya Dr. Rashid Chuachua akiwa mgeni rasmi katika uzinduzi huo amewasihi wanafunzi kufanya vizuri katika masomo yao kama moja ya shukurani kwa serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Samia. Wakati Mheshimiwa Rais anahangaika hivi, shukurani zenu kwa ni kuhakikisha mnakuja shuleni kadiri utaratibu unavyohitaji, mnasoma kwa utulivu, mnahitimu mafunzo yenu na mnafaulu kiasi cha kutosha. Kutolewa kwa fedha hizo za miradi kumepokelewa kwa mikono miwili na wananchi kwa madai kuwa sasa itasaidia kupunguza michango ya mara kwa mara. Kama hivi ametuletea madarasa manne milioni 80. Kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu ilikuwa ni kero kubwa sana, hususan kwenye michango ya ujenzi wa madarasa, hususan kwenye kuelekea kupokea wanafunzi wa muhula mpya wa mwaka jao kupunguzia mzigo wanafunzi kujaa madarasani, na ili kuongeza ufaulu inatakiwa wanafunzi waende kwa idadi, wasirundikane sana. Shule zingine zilizonufaika na fedha hizo ni shule ya sekondari Mabathini, shule ya sekondari Uyole, shule ya sekondari Wigamba, shule ya sekondari Mwasanga na shule ya sekondari Nzonda Haki. Laudent Simkonda, Star TV, Mbeya. Mimi ni Charles Machugu. Tunaenda katika mapumziko. Baada ya dakika moja nitarejea. Hii ni Star TV. Kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika nchi ya jirani serikali kupitia wizara ya afya inawatangazia wananchi wote kuchukua tahadhari dhidi ya tishio la ugonjwa huo. Ebola ni ugonjwa hatari unaosababishwa na virusi vya Ebola. Dalili za ugonjwa wa Ebola ni pamoja na homa kali ya ghafla, kulegea kwa mwili, maumivu ya misuli, kuumwa kichwa na vidonda kooni. Mara nyingi dalili hizo hufuatiwa na kutapika, kuharisha na vipele vya ngozi. Baadhi ya wagonjwa hutokwa na damu sehemu za wazi za mwili kama vile machoni, puani, masikioni, mdomoni na njia ya haja kubwa na ndogo. Ugonjwa wa Ebola unaweza kuzuilika kwa kuzingatia yafuatayo: epuka kugusa damu, mate, matapishi, kamasi, machozi, mkojo, kinyesi na majimaji mengine yanayotoka mwilini mwa mtu mwenye dalili za Ebola. Epuka kugusa au kula wanyamapori kama vile popo, nyani, sokwe, tumbili na swala au mizoga yao. Nawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni. Ukihisi mojawapo ya dalili za Ebola, nenda haraka kwenye kituo cha huduma za afya. Vile vile, toa taarifa haraka kwenye ofisi ya serikali ya mtaa, kijiji au kata unapo mtu mwenye dalili za Ebola, au piga simu nambari 199 bure. Kumbuka, ugonjwa wa Ebola haupo nchini Tanzania. Hata hivyo, kutokana na mwingiliano mkubwa wa kiuchumi na kijamii uliopo baina ya Tanzania na nchi jirani yenye mlipuko wa ugonjwa huu, ni muhimu kuchukua tahadhari ili kuzuia Ebola isiingie nchini. Ujumbe huu umetokwako kwako na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, Kitengo cha Elimu ya Afya kwa Umma. Karibu katika Star TV habari na ni wasaa wa jicho letu mkoani. Zaidi ya wakazi elfu saba wanaoishi katika kata ya Kwa Magome wamekumbwa na taharuki baada ya kutakiwa kuondoka kwenye eneo hilo linalodaiwa kuwa ni eneo la hifadhi ya Bondo na kuhamia kusikojulikana ili kupisha katika eneo hilo. Mwanahabari wetu Mbonea Herman toka mkoani Tanga na undani wa habari hii. Zaidi ya wakazi elfu saba kwenye kata ya Kwa magome wilaya Handeni mkoani Tanga wamekumbwa na hofu ya kuondoka eneo hilo wanaloishi na kuhamia kusikojulikana. Mheshimiwa Rais, hii ni kilio chetu kwako pia. Wanatakiwa kupisha eneo hilo linalodaiwa kuwa ni mali ya wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS Kilio chao ni kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan dhidi ya muda wa miezi miwili kuondoka kwenye eneo hilo na wapi wanakwenda. Ma wapi ambapo tume tunaenda hatujui, hatujui tunapoenda. Hapa ndiyo Tanzania, ni Bondo. Rais mpendwa Samia Suluhu Hassan, tunaomba utusikilize kilio chetu kwamba tunaona haki zetu zinapotezwa. Mheshimiwa, tuende wapi leo? Tukalime wapi na maisha yalivyokuwa magumu? Ninakuomba kwa uweza wa Mungu, mwambie mama ageuze uso wake, aangalie Bondo Eneo hili wanadai wameishi toka enzi ya mababu zao wakilitumia kwa ajili ya kilimo na mifugo, na kuwahamisha kwa namna hiyo, wanasema wataathirika kiuchumi. Bondo, sijapata kuwahi kuambiwa Bondo ina hifadhi, na jinsi ilivyo kwa wananchi katika nchi yetu ya Tanzania baada ya kurudisha vijijini tulikubali kama amri, lakini huku Bondo tulikuwa tuna mazao yetu tunayotumia. Diwani wa eneo hilo Musa Mkombati analilia serikali dhidi ya agizo la kuhama wananchi hao kwenye eneo hilo ambalo wananchi wanalitumia kupambana na maisha yao. Mheshimiwa Rais, napiga goti hili na kuomba. Mbunge wa jimbo hilo Ruben Kwagilwa anasema serikali inatakiwa kutizama upya agizo hilo kwa maslahi ya wananchi wake. Watendaji wetu ndani ya serikali wasitake kumchonganisha Mheshimiwa Rais na wananchi hawa. Tunamwomba Mheshimiwa Rais, wananchi wa Bondo waendelee na maisha yao Bondo. Mkurugenzi wa huduma za misitu Tanzania TFS Dos Santos Layo hapa anasema dhidi ya mgogoro huo, hifadhi za wanyamapori zimetengwa kwa ajili ya manufaa mapana ya taifa letu. Katika maeneo hayo yaliyohifadhiwa, hairuhusiwi kuingia na kufanya shughuli zisizoruhusiwa rasmi. Hivyo, katika maeneo yote ambayo wananchi wameitwalia mamlaka ya kuingia na kufanya shughuli katika misitu hiyo kama ambavyo imeshatamkwa mara kadhaa na viongozi wetu wakuu wa nchi, wanapaswa kuondoka katika maeneo hayo. Kitendawili ni wapi wananchi hawa watakwenda mara baada ya kuhama kwa lazima? Shule ya msingi iliyopo katika eneo hilo ina wanafunzi mia saba ambao nao ni kitendawili. Watahamia shule gani baada ya hapo? Mbona ya Herman, Star TV, Tanga. Baada ya mapumziko mafupi nitakujuza habari za biashara na uchumi. Hizi ni habari za biashara na uchumi. Wajasiriamali nchini wametakiwa kujitokeza kushiriki katika maonyesho mbalimbali kwa lengo la kuonyesha ubora wa bidhaa zao pamoja na kukutana na wataalamu watakaowasaidia kupata elimu ya kuanzisha viwanda vidogo vidogo. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Beatrice Gerald. Mkuu wa mkoa wa Arusha John Mongella ametoa wito huo mbele ya waandishi wa habari ikiwa ni maandalizi ya kuelekea maonyesho ya kumi na saba ya SIDO kanda ya kaskazini yanayotarajiwa kufanyika mkoani Arusha ili vijana tu waweze kupata ujuzi wa ujasiriamali. Kwa hiyo kama mkoa, ndio maana tunatangaza na kuhamasisha watu kushiriki, kwa sababu wakati mwingine watu wanakuwa tayari kuanzisha shughuli fulani ya uzalishaji mali, haswa viwanda vidogo na vya kati, lakini wakati mwingine wanakosa miongozo na ujuzi. Kwa fursa ya maonyesho haya si kwa ajili tu ya kuonyesha bidhaa, lakini kubwa zaidi kutoa hamasa ya watu kujihusisha kwenye uzalishaji mali, lakini na kupata ujuzi. Kwa upande wake, meneja wa SIDO mkoa wa Arusha Jafari Donge Ameeleza kuwa matarajio yao ni kuona wajasiriamali zaidi kutoka mikoa mbalimbali nchini wakijitokeza ili kuongeza ushindani katika kuzalisha bidhaa zenye ubora. Dhima ya mwaka huu ni pamoja tujenge viwanda kwa uchumi na ajira endelevu. Kwa hiyo maonyesho haya ni ya kumi na saba kanda ya kaskazini inayohusisha mikoa ya Tanga, Kilimanjaro na Manyara. Inafanyikia viwanda vya TBA mkabala na mzunguko wa Azimio la Arusha. Kwa ni maonyesho makubwa, ni mazuri, hamasa kubwa. Tunategemea vile vile kupata e, wajasiriamali watakaohudhuria kwenye maonyesho kutoka katika mikoa mingine ya Tanzania. Kigoma watakuwepo, Singida watakuwepo, Dar es Salaam, bila kusahau Mwanza na Dodoma. Naye meneja wa SIDO mkoa wa Manyara Abeli Mapunda ameeleza namna wajasiriamali mkoani humo walivyojipanga kushiriki maonyesho hayo kwa kutambulisha bidhaa zenye ubora sokoni. Jinsi wajasiriamali ambavyo wameweza kubuni bidhaa zao, na hasa kwa upande wa ufungashaji, kuna watu wamejitahidi kufungasha vizuri, na vilevile kuna taasisi mbalimbali ambazo zitakuwepo pale uwanjani ambazo zinahusika na pia kuhudumia wajasiriamali zitakuwepo pale. Kwa hiyo kwa mkoa wa Manyara tuna wajasiriamali wengi wako pale, na sasa hivi kinachofanyika ni kuwapanga katika mabanda. Maadhimisho haya yanatarajiwa kuanza Oktoba 19 hadi 25 mwaka huu, ikiwa na kauli mbiu ya kwa pamoja tujenge viwanda kwa uchumi na ajira endelevu. Beatrice Gerard, Star TV, Arusha. Thamani ya soko la hisa la Dar es Salaam imeshuka kwa asilimia saba na kufikia shilingi trilioni 15.28 ikilinganishwa na huu na thamani ya soko hilo katika juma lililoishia Oktoba 7 ambapo ilikuwa thamani ya shilingi 15.39. Akitoa taarifa ya mwenendo wa soko la hisa la Dar es Salaam, afisa maendeleo ya biashara DSE Leonard Kameta amesema kushuka kwa thamani ya soko hilo kumesababishwa na kushuka kwa bei ya hisa katika kampuni za NMG, KCB, EABL na JHL. Tunaona kwamba ukubwa wa soko la ndani domestic market capitalization uh, umepungua kwa kiwango cha asilimia 0.44 kutoka uh, trilioni 10.20 uh, hadi kufikia trilioni 10.15 kwa wiki iliyoishia tarehe 7 Oktoba 2022 na kupungua huku kumetokana na kupungua kwa bei za kampuni za Simba, DCB, uh, Twiga na NMB. Lakini vile vile katika kipindi hichi cha wiki ya tarehe 13 Oktoba tunaona kwamba ukubwa wa mtaji jumla wa wawekezaji tukimaanisha total market capitalization eh, katika soko la hisa pia umepungua kwa asilimia 0.71 kutoka, kutoka uh, trilioni 15.39 uh, kwa wiki ya tarehe 7 Oktoba 2022 hadi kufikia trilioni 15 nane na tunaona kwamba punguzo hili uh, katika ukubwa wa soko, mtaji wa ukubwa wa soko kumetokana kupungua kwa bei za makampuni ya ndani na za nje. Katika robo ya nne ya mwaka mpaka sasa, wawekezaji wa ndani wamechangia asilimia 98.14 ya uwekezaji wote, huku wawekezaji wa nje wakichangia asilimia 1.86 ya uwekezaji. Uh, kampuni zilizochangia katika uh, ukwasi katika upande wa hisa uh, ni mauzo kutoka kaunti za CRDB ambayo ilichangia milioni mia nne sasa na asilimia nukta mbili nne lakini vile vile benki ya NMB imechangia uh, milioni moja sita ya mauzo sasa na asilimia tano nukta moja sita Tunaona kampuni ya Twiga pia imechangia milioni sita ambao sasa na asilimia saba nukta tatu saba Uh, Simba nayo ilichangia milioni saba nukta saba sasa na asilimia moja nukta mbili tatu lakini kampuni nyingine pia ambazo zilikuwa zina miamala katika kaunta ya wekezaji ninaona kampuni ya Nicole vile vile DCB, DSE Tanzania Oxygen Limited, TBL, Swissport, Voda, Tatepa, Benki ya Mwalimu, Maendeleo, Jatu, TCIL, TICL na Mkombozi. Katika wiki iliyoisha Oktoba 13, miamala iliyofanyika kwenye upande wa hati fungani ina thamani ya shilingi bilioni 28.30 ikilinganishwa na miamala yenye thamani ya shilingi bilioni 120 kwa juma lililoisha Oktoba 7. Punde nitakujuza habari za kimataifa. Ndege ya kijeshi ya Urusi aina ya Su-34 fighter bomba imeanguka katika eneo la makazi watu katika mji wa Yaski kusini mwa taifa la Urusi. Grace Meleo na undani wa habari hii. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema ndege hiyo aina ya Su-34 fighter bomba ilikuwa kwenye safari ya mafunzo wakati injini yake moja iliposhika moto na kupoteza uelekeo kisha ikaanguka. Marubani katika ndege hiyo waliruka kwa kutumia miamvuli maalumu kabla ya ajali. Kremlin imeamuru mamlaka ya kitaifa na kikanda kutoa msaada wote muhimu kwa waathiriwa wa moto huo. Kamati ya uchunguzi ya Urusi imesema kuwa imefungua kesi ya jinai na kutuma wachunguzi katika eneo la tukio. Tukigeukia nchini Ukraine Watu saba wameuawa na wengine wamejeruhiwa baada ya Urusi kushambulia kwa mara nyingine tena miji kadhaa ya Ukraine ikiwa ni wiki moja baada ya wimbi la mashambulizi kama hayo iliyosababisha mauaji pia nchini humo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amealaani mashambulizi hayo na kuyaita ya kigaidi dhidi ya raia wa taifa lake. Rais Zelensky ameituhumu Urusi kufanya ugaidi na mauaji ya raia kufuatia mashambulizi ya anga yaliyofanywa na nchi hiyo ya Urusi katika miji kadhaa ya Ukraine. Tangu siku ya Jumapili jioni, Ukraine imefanikiwa kuzuia droni 37 kushambulia nchini humo, hii ikiwa ni kwa mujibu wa Rais Zelensky aliyeendelea kuitolea mwito jumuiya ya magharibi kuipa mifumo zaidi ya kujilinda dhidi ya makombora ya angani. Huduma za umeme na maji zimekatika katika miji kadhaa iliyoshambuliwa. Kinu kikubwa cha nyuklia cha Zaporizhia kinachodhibitiwa na Ukraine pia kwa mara nyingine tena kime kukosa umeme ambao ni muhimu katika shughuli zake. Kampuni ya serikali ya Ukraini inayohusika na, na nishati ya nyuklia atom imeishutumu Urusi kuihujumu Ukraine na dunia kwa ujumla kupitia mashambulizi hayo. Kampuni hiyo imetaka hatua za haraka kuchukuliwa ili kuilinda zaidi Ukraine na kinu hicho cha Zaporizhia ambacho ni kikubwa zaidi barani Ulaya. Kwingineko, Wapalestina wameupongeza uamuzi uliochukuliwa na Australia wa kubatilisha hatua ya kutambua mji wa Jerusalem Magharibi kama mji mkuu wa Israel licha ya kukosolewa sana na Israel. Waziri wa masuala ya ndani ya mamlaka wa Palestina Hussein al-Sheikh amesema wanaukaribisha uamuzi wa Australia kuhusu Jerusalem na mwito ulitolewa na nchi hiyo wa kutaka suluhisho la kuundwa madola mawili kwa mujibu wa sheria ya kimataifa. Australia imesema haitoutambua tena mji wa Jerusalem Magharibi kama mji mkuu wa Israel. Hatua ya Australia imefuta maamuzi yaliyofikiwa mwaka 2018 na aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Scott Morrison, aliyeunga mkono uamuzi uliochukuliwa na rais wa Marekani wakati huo Donald Trump. Tukiweka nukta katika habari hizi, The situation in Ethiopia is spiraling out of control. Violence and destruction have reached alarming levels. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametahadharisha kuwa hali nchini Ethiopia inaendelea kuwa mbaya huku mapigano yakiongezeka katika eneo la kaskazini mwa nchi hiyo. Tahadhari ya kimataifa imekuwa ikiongezeka kutokana na kushamiri kwa mapigano huko Tigray, ambapo vikosi vya serikali ya Ethiopia na wanajeshi kutoka nchi jirani ya Eritrea wakiongeza mashambulizi karibu na mji wa Shir. Guterres ameongeza kwa kusema kuwa uhasama katika eneo la Tigray unapaswa ukomeshwe ikiwa ni pamoja na kuondolewa mara moja na kutengwa kwa vikosi vya Eritrea. Serikali ya Ethiopia imesema kuwa inasikitishwa sana na madhara yoyote ambayo huenda yamewakumba raia ikiwa ni pamoja na wafanyakazi wa misaada na kuongeza kuwa itachunguza matokeo hayo. Wachunguzi wa Umoja wa Mataifa wameshutumu pande zote katika mzozo huo kwa ukatili ambao unaweza kuwa uhalifu wa kivita au uhalifu dhidi ya ubinadamu. Umoja wa Ulaya na Marekani pia zimetoa wito wa dharura wa kusitishwa mapigano kufuatia wito wa Umoja wa Afrika wa kusitishwa mara moja kwa mapigano hayo na bila masharti. Punde ni habari za michezo na burudani. Hizi ni habari za michezo na burudani. Uongozi wa klabu ya Yanga umeingia mkataba wa miezi sita wa ushirikiano na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF kwa kuongeza uelewa kwa jamii juu ya kujikinga na virusi vya ugonjwa wa Ebola pamoja na jamii kuona umuhimu wa kupata chanjo ya uviko 19. Mwanahabari wetu Mbwana Shomari na undani wa habari hii. Rais wa klabu ya Yanga mhandisi ya Saidi amesema klabu hiyo inakwenda kuunga mkono jitihada za serikali na UNICEF za kupambana na magonjwa hayo kwa jamii, kuchukua tahadhari zinazotolewa na Wizara ya Afya za kujikinga na ugonjwa wa Ebola ambao bado hujaingia hapa nchini. Miradi hii mikubwa miwili ni miradi ambayo inakwenda kuigusa jamii moja kwa moja, na UNICEF waliona partner ambaye anaweza kufanya kazi hii kubwa ya kutoa elimu juu ya magonjwa haya ambayo ni global pandemic si mwingine bali ni Young Africans, na sisi leo tunayo furaha kubwa kuwa sehemu ya kufanya mambo ambayo yanakwenda kuigusa jamii yetu moja kwa moja, lakini pia kutambuliwa na Umoja wa Mataifa kwamba ni club ambayo inaweza kuwafikia wananchi wa Tanzania wote kwa ujumla. Kwa upande wake mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF Fatima Tabaradi amesema klabu ya Yanga imewaonyesha umuhimu mkubwa kwenye sekta ya michezo katika kukabiliana na changamoto za sekta ya afya. Intervention that intend to save lives uh, by raising awareness on the importance of uh, COVID-19 vaccination uh, using sport activities. So additionally, this partnership will also uh, enhance the dissemination of uh, uh, important information on preventive uh, measure against uh, the transmission of the Ebola uh, virus disease uh, in Tanzania. You know that we have the outbreak in Uganda. So we are preparing to respond to this uh, Ebola uh, outbreak. Wakati huo huo, kwenye mashindano ya kombe la shirikisho, klabu ya Yanga imepangiwa kucheza na timu ya klabu ya Afrikeni ya Tunisia kwenye mchezo wa mtoano wa kutafuta timu zitakazoingia hatua ya makundi ya michuano hiyo, ambapo mechi ya kwanza itapigwa Novemba mbili mwaka huu kwenye uwanja wa kumbukumbu ya Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, na timu hizo kurudiana Novemba tisa. Mbwana Shomari, Star TV. Mashabiki na wadau wa soka jijini Mbeya wamezishauri timu za Simba na Yanga kufanya maandalizi ya kutosha yatakayosaidia kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa. Mwanahabari wetu Laudence Mkonda na undani wa habari hii. Mchambuzi na mwalimu wa soka mwenye leseni ya kafu daraja B Charles Makwaza anasema timu ya Simba na Yanga bado zina nafasi kubwa ya kufanya vizuri katika mashindano hayo. Katika mashindano ya klabu bingwa unatakiwa mechi ya nyumbani uicheze kwa mikakati mikubwa sana, lakini Yanga mechi ya nyumbani nafikiri ndio ambayo imewaangusha mpaka wameweza kutolewa. Ile mechi kuruhusu hapa kutoka sare ya bao moja moja, wana wachezaji wa daraja la juu kusema ukweli, na walijitolea kwa namna walivyoweza, lakini yote kwa yote nafikiri bado wana nafasi eh. Kwa upande wa Simba ukizungumzia timu kumi bora Afrika sasa hivi unaona Simba wamo. Kwa hiyo unaona kabisa hata wao wakipangiwa na timu yoyote ile, hata ikiwa timu za kaskazini Afrika, unaona jinsi gani wanapanga mikakati yao kuweza kukabili mashindano yao. Kwa hiyo yote kwa yote tunazitakia hizi timu mbili ambazo zinaendelea na mashindano kuweza kufanya vizuri na kupeperusha vizuri bendera ya nchi yetu. Nao baadhi ya mashabiki na wapenda soka jiji la Mbeya wametoa maoni na mitazamo yao kuhusu timu hizo. Asifiwe Antonio Lenga labda ningesema tu kwamba Yanga wasi wasikate tamaa, wajipange, wana uwezo wakafanya vizuri, sababu na timu nzuri. Ni kocha tu na wachezaji wake wakikaa, wakiongea nao vizuri. Kwa jina letu Ali Kambili, tusibweteke tunapokwenda kugumu zaidi. mshele, tusio kafikiri moja kwa moja kushuka kuku chini ni kwamba kuna utelezi. Utelezi hakuna. Naitwa Emmanuel Sumuni. Ni kwamba Simba kwenye sehemu ambayo wana mapungufu hususan kwenye ushambuliaji namba tisa sisi hatuna pale. Kwenye dirisha dogo, kama tungeweza kupata mtu atakayeweza kutusaidia kucheza kama namba tisa Majina anaitwa Abdalla Mohamed Ndani. Kwa Simba yeye ilikuwa mimi na alichonacho sasa hivi. Hata game tarehe 23 Yanga kumfunga Jumamosi, kufunga Simba ni ngumu sana. Yanga yenyewe kuna wenye mpira wa Simba sasa hivi. ni kwa sababu ilikuwa katika muungano. Kuhusu timu ya Azam FC na timu ya Geita kuondolewa kwenye mashindano ya kimataifa, mwalimu Makwaza amesema Geita nafikiri ni uchanga wa timu yao kwa mara ya kwanza na shirikisho kwa hiyo hawakufanya vibaya sana, kwa sababu walikuwa wameanza kuanzia ugenini na ugenini wakapata matokeo ya kufungwa wakaja Chamazi, nafikiri walifanya jitihada kubwa sana, lakini goli moja peke yake lilikuwa limewaangusha. Nafikiri Azamu wao watakiwa kuangalia tena mechi itakavyofuata msimu ujao waweze kuboresha kikosi chao. Moja ya sehemu za kuboresha, nafikiri bado Azamu wana changamoto kubwa sana upande wa goli. Klabu ya